анасының жансыз қанға бөккен денесін көрген сәуле есін жия алмай қайғырғаннан есі адаса мен кінәлімін кешірші апа кешірші сол күні кетпеуім керек еді кешірші апа кешірші апатайым кешірші айқайлай жылаған қызды шырылдата полициялар қамауға алды барлық істі қараған тергеушілер сәуленің өз анасын өлтірген деп тұжырым жасады енді ғана есіне ауру әжесі мен інісі түскенде мені босатыңдаршы мен анамды өлтірмедім жылаған қызға ешкім сенбеді барлық айғақ сәулеге келіп тұр көршілерден жауап алғанда танитындары соңғы кезде анасымен жиі ұрсатындарын, және анасының басқа жандармен көңілдес болғанын жайып салды түрлері суық тергеушілер қараңғы бөлмеде неше түрлі сұрақтармен қорқыта сәуленің өзін кінәлай қылмыскер қылып көрсетті сот үкімі анасының басқа жанмен көңілдес болғаны қызының намысына тиіп сол үшін де анасын ашу үстінде өлтірген деген өте ауыр айып тағып 15 жылға бас бостандығынан айырды 18-ге енді ғана толған бойжеткен қанша ақталса да енді тым кеш еді тіпті анасының жаназасына бара алмай әжесі мен інісінің жай-күйі қандай болып жатқаны сәулеге үлкен күйзеліс болды өмірінің жартысын қапаста өткізген сәулеге тағылған айып өте ауыр еді бұл жағдай бейкүнә қызды одан әрі есеңгіретіп жіберді басындағы сұрақтар көп бірақ жауап жоқ неге неге бұлай болды өзіне сұрақтарды айқайлай қойып басын қабырғаға ұра жөнелді ашумен қанша соққаны белгісіз есінен танып құлаған қызды күзетшілер түрменің ішіндегі дәрігерге көрсетті сәуле үшін мына өмірдің мәні қалмағандай сол үшін де өзіне қол жұмсауға бекінді аман қалған сәулені жазасы ауыр қылмыскердің колониясына қолын кісендеп апарған түрлері суық күзетшілер күтіп алды тағы да қараңғы қабасқа бір күнге қамап келесі күні алты адамдық бөлмеге әкелді ол жерде көздері ашуға толы орта жастағы әйелдер бәрі көздерімен сәулені тигізердей қадалып тұр күзетші кеткен бойда бірі иә сылқым қош көрдік кімді өлтірдің жап-жас болып бұл жерге тек адам өлтіргендер ғана келеді мысқылдай сұрақ астына алды де күйзеліс үстінде жүрген сәуле жауап бермек түгіл тіл қатуға шамасы жоқ кімді өлтірдің деген сөзі жүрегіне қатты батты өзі істемеген қылмысы үшін қапасқа қамалғанын ойлаған сайын үнсіз көздерінен жастары төгілді әлгінің сұрағына жауап бермей төсегіне отыра бергені сол еді шашынан жап беріп әй албасты мен саған сұрақ қойдым сен кімсің сонша жауап бер қатпайтын келмей жатып мені басынғың келе ме шашынан сүйреп тепкілеп жатқан денелі келген нұргүл есімді әйел ол бөлменің бастық сымағы қасындағы басқа әйелдер осыған жалпақтап айтқанын орындайды ашуы басылғандай қасындағы жағымпаздарына мына сорлыға түсіндіріңдер іштегі тәртіпті ертеңнен бастап бұл менің құлым болады жақсылап түсіндіріңдер ыңғайға келмейді екен онда сазайын беріңдер екі әйел сүйреліп сәуленің бетіне суық су шашып орнына жатқызды бірі аяғандай деп ішіндегі тәртіпті түсіндіргендей болды осылай сәуленің қапастағы алғашқы күндері басталды ертеңіне денесін әзер көтерген бойда нұргүлдің айтқандарын бәрін орындап жүрді далаға шығару кезінде сәуле іште қалған бір сәт дем алғысы келген еді нұргүл күзетшілерге ақша беріп сәуленің не үшін түскенін біліп алды ішке кірген соң қасындағы жағымпаздары бәрі жаман көзбен қарап сен өз анаңды өлтірген қанішер екенсің ғой саған енді аяушылық жоқ Жасаңды біз береміз жан-жақтан қоршауға алып тағы да тепкінің астына алды өздерінің қызы мен жасты қызды аяусыз тепкілеп Сенде айуанға өлім жазасы керек сені дүниеге әкелген қымбат жанды өз қолыңмен өлтіруге қалай дәтің барады сұмырай неше түрлі сөздер кетіп жатыр бірін естісе бірін естімеді айғай-шудан күзетшілер де келді үсті-басы қан болған қызды сүйрелей дәрігерге апарған байғұс қыздың қабырғасы сынған екен дереу сол түрменің ішіндегі кіші отау жасау бөлмесіне апарып керекті емін алып өзіне келе бастаған сәулені басқа камераға орналастырды ол жердегі әйелдер қарапайым түсініктері мол жүректері қайғы-мұңға толы жандар әбден қорқып қалған қыз ішінен қайсысы тиісер екен деп көзінің астымен жан-жағына қарап қояды ішіндегі үлкендеу әйел қызым қорықпа саған ешкім тиіспейді қане жатып демала ғой деп мына сөзден соң сәуленің қорқынышы аздап болса да сейілді уақыт өте қасындағы жақсы жандардың арқасында тігіншілікпен айналысып бос уақытында кітап оқып он жылын әзер өткізді десе де бұл қапас сәулені қатты өзгертті бұл жерден ешкімге сенбеуді қатыгездікті бостандықтың қадірін ұғуды түсінді бір сөзбен айтқанда жаңа туған күшікті ырылдата қабаған итке айналдырған секілді сәулені бұл қапас өзін қорғауды әрі ешкімге өзін табаламауға үйретті бостандыққа шыққанына қатты қуанып өз үйіне аяқ басқан еді бірақ әжесі бірнеше жыл бұрын марқұм болған інісі сол бір қарғыс атқан күннен соң балалар үйінде өткізген екен туыстарының үйінен іздеп жүріп есейіп кеткен он жастағы інісін тапты суық көздерімен қараған інісі басында біраз сәуленің жүрегін жаралайтын сөздер айтқан кейіннен екі бауыр татуласып бірге өмір сүрді балалар үйінде тәрбиеленген інісінің өмірі де қиыншылыққа толы болған екен он сегізге толғанда бұл азаптан құтылған інісі туыстарын жағалап жүріпті ата-анасын әпкесін сұрағанда өте ауыр оқиғаны естіген бозбала әпкесіне деген кек сақтаған сол үшін де әпкесін көргенде суық қарағаны қаңырап бос тұрған қара шаңырақты арзанға сатып сәуленің аздап жинаған қаражатын яғни түрмеде жүргенде тігіншілікпен айналысқанда төлеген ақшасын барлығын қосып басқа қаладан бір бөлмелі пәтер алды тігін тігетін шағын шебинаға жұмысқа тұрды інісінің үйленемін деген сөзінде маза берер емес бір бөлмелі пәтерде келінмен қалай тұрамын деген ой да жеп барады басқа жанның етегінен ұстап кетейін десе оған сөз салатын ешкім жоқ жұмыс пен үйдің ортасында жүрген сәуле басқа ортаға баруға шыны керек қорқатын еді бір демалысында базарға шыққанда тағдырдың жазуы ма сәйкестік пе алғашқы махаббаты бақытбекті жолықтырып қалды кезіндегі он сегіздегі арудай жүрегі дүрсілдей екі беті қызарып қобалжи бастады бақытбекте сәулені көргенде тілі күрмеліп сәлем деген сөзін әзер айтып қызды құшақтап құшағынан жіберер емес біраз ұялып барады көпшіліктің көзінше құшақтап тұрғаны ерсі көрінгендей сәуленің қолынан қысып ұстаған бақытбек сені қатты сағындым жүр бір жерге отырайықшы дейді үнсіз келіскен қыз ішіндегі өткен сезімдер қайта басталғандай әттең-ай осы қолдар қысқан күйі мәңгі қолымды жібермес екен бірақ ол отбасылы жан мен бұлай орынсыз армандауды доғарайын тағы да басқа өз оймен арпалысып келе жатқан өз оймен арпалысып келе жатқанда шайханаға жетті екеуі сөздерін неден бастарын білмей сенің жазықсыз екеніңді білемін сол күні мен саған барған едім үй жағында полиция көлігі тұрған есікті қаққанда ішімдік ішкен анаң сенің отырысқа кеткеніңді айтқан еді одан кейін қайғылы жағдайды естіп полиция бөлімшесіне түсінік беруге бардым олар сәуленің ісіндегі жалғыз куәгер ретінде шақырамыз деп айтқан бірақ шақырмады қанша рет бөлімшеге барғанда әлі тергеу жүріп жатыр өзіміз шақырамыз деген сылтаумен бақытбекті сотқа мүлде шақырмаған екен ал сәуленің соты болғанда ешқандай куәгер болмады деген жалған мәлімет айтылған еді кейіннен қашығының 15 жылға сотталғанын естіген бақытбек тағы полиция бөлімшесіне барып шу шығарғанда үш күнге қамауға алыпты бастығы жеке шақырып сен бала тыныш жүр әйтпесе сен де сол іске қатысың бар деген күдікпен біраз жылға кетуіңе көмектесемін аузыңа ие болсаң бәрі жақсы болады енді боссың тыныш жүр осындай жағдайдан кейін бақтыбек аузын аша алмай үнсіз жүруіне амалсыз келіскен еді ұзақ сырласқан екі ғашық сол кеште бірге қыдырып бозбала мен бойжеткен секілді қонақүйге бірге түнеді қанша рет сезімді жиып отбасылы бақытбекті ойламайым десе де жүрек деген жұмыр нәрсеге әмір жүргізер емес бақытбектің көңілдесіне айналған еді бақытбектің балаларының алды есейген бозбала кәсібі сол дүкендері көбейіп кәсіпкер деген аты бар бастапқыда бұл ара-қатынасты тоқтатуға талпынған бірақ сәуле бұрынғы мейірімді аңғал қыз емес кезінде бақытбектен бекер бас тарттым енді сүйгенімді жоғалтпаймын мына өмір мені жазықсыздан жазалап қызықты сәтімнен аяусыз айырғанда мен неге басқаларды аяуым керек деген ой қалыптасты бақытбек жеке пәтер жалдап екеуі тұрып жатыр отбасылы болғасын бақытбек ара-тұра келіп тұрады бұл қатынастарын білген бақытбектің әйелі талай шу шығарды десе де екі ғашық әлі күнге дейін сол сезімдері өшпей бірге тұрып жатыр ғашығының қасынан кетпеуін өтінгенде қара шаңырақтағы әке-шешесін тастай алмайтынын айтқан болатын төрт жылдай бірге тұрса да сәуле балалы бола алмай жүр қаншама рет көтерді бірақ айға жетпей түсіп тастайды көрінбеген дәрігері қалмады ешқандай мәселе жоқ деп шығарып салады кейіпкердің сөзі менің бар жазығым сүйгеніммен бірге болу сол үшін де қарғыштың неше түрін естіп жатырмын қазіргі таңда жасым қырыққа таяп қалды өз алдыма бақытбектен басқа жанға жар болуды мүлде елестете алмаймын бұл әңгімені біреуге сабақ болсын деп жазбадым тек бұл өмір маған неге сонша қатыгез болды Әлі әлде сол сұраққа жауап таппадым бірақ бақытбекке алғысымды айтамын әлі күнге дейін екеуміздің махаббатымыз үзілмеді осы өмірдегі жалғыз қуанышым осы шығар осылай аяқтаған кейіпкерге алла бақытты болуды жазсын деймін соңы